Habari iliyokuwa ikitrendi toka usiku wa jana ni kuhusiana na kile ambacho nandi alimfanyia mpenzi wake Billnass katika siku ya birthday yake ambapo alimzawadia gari aina ya Range Rover, gari ya kifahari, na akasema kwamba gari hiyo inafikia thamani ya dola 90 ambazo sio chini ya milioni mia mbili za Kitanzania. Baada hapo kawa kuna maneno mengi, hatimaye imewafikia wambea wenyewe wa mjini, wamefuatilia mambo na kutuletea sisi, na sisi tunakusogezea hapa sasa. Mtangazaji wa kipindi cha Mashamsham kinacholuka kupitia wa Safi FM Juma Lokole amefichua hili kwamba yeye anasema gari ambalo amenunua Nandi kwa ajili ya Bilnas, cha kwanza hakuna kadi iliyoandikwa William, yani iliyoandikwa jina la Bilnas. Kama ataonyesha kadi hiyo, yeye yupo tayari kutoa doramia anasema hakuna kadi ambayo imeandikwa William kwenye gari hiyo ama gari ambayo aliitoa siku ya jana lakini pia Juma Lokole amesema gari hiyo halijaandikwa jina la William au Binas, na kama Nandi akiposti kadi ya gari na kuonyesha jina limeandikwa William, basi atatoa dola mia kwa watangazaji wote wa Mashamsham, yani Idi pamoja na Dida Shaibu. Lakini vile vile akasema thamani ya gari lile ni milioni 65 na sio dola 90 tisini kama alivyosema Nandi, na gari lile limetoka Afrika Kusini ambapo magari hayo yanauzwa kwa bei rahisi. Lakini kitu kingine wakasema yeye Bilnasi hajatoa chochote kwa Nandi, kitu gani ambacho anamfanyia Nandi? Ndio ikaja ile mada ya kava ya simu ya Godi ambayo alinunuliwa Nandi, ambapo Juma Lokole akaibua pia akasema ile kava ya Godi ya Nandi sio Godi halisi, zile ni stika tu ambazo zimewekwa na zile kava bei yake ni elfu kumi na mbili. Akawaahidi kwamba atawaletea hiyo kesho ambapo yanauzwa Sinza kwa hiyo gharama. Anasema binafsi hawezi kumpa zawadi ya thamani Nandi, na gari hiyo tumepigwa fulani hivi, siyo ya bei hiyo, lakini pia haijaandikwa jina la Bernasi. Sisi ya kwetu macho tu. Hayo ni maneno ya Wambea ambao wenyewe wamefuatilia na kusema vitu vipo hivyo. Wewe unasemaje? Weka komenti yako hapo chini ili uweze kushiriki nasi. Mimi ni Meki Mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.